Ольга Чернявская, начальник отдела по делам религии Харьковской областной государственной областной администрации. Вопросы, касаемые религии, религиозных взаимоотношений и проблем христианской церкви, взаимоотношений ее со всеми остальными. Прошу вас. Добрий день. Сьогодні ми м, поговоримо про реалізацію державної політики щодо релігії і церкви у Харківській області. Я розповім, чим займається наш відділ, які е, у нас є релігійні конфесії і як складаються їх е, взаємовідносини. Відділ у справах релігії є структурним підрозділом Харківської обласної державної адміністрації самостійною особою. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує проведення на території області державної політики щодо релігії та церкви, вирішення питань пов'язаних з формуванням державно-церковних відносин, реалізацію права кожної особи на свободу світогляду, додержанням принципу відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи від церкви, сприяє виконанню релігії релігійними організаціями завдань, передбачених їх статутами, не втручаючись у впроваджену ними відповідно до законодавства діяльність. Відділ у справах релігії у ем, межах своїх повноважень здійснює е, попередній розгляд поданих на реєстрацію е, статутів релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції голові обласної державної адміністрації, веде облік е, реєстр релігійних організацій, що діють на території області, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним релігійним організаціям або використовуються ними, сприяє релігійним організаціям у здійсненні ними міжнародних контактів, вирішенню згідно з чинним законодавством питань, пов'язаних з перебуванням в Україні іноземних священнослужителів, проповідників і інших представників релігійних е, е, зарубіжних релігійних організацій, виконує повноваження обласної державної адміністрації як органу, що здійснив реєстрацію статуту відповідної релігійної організації щодо офіційного погодження запрошень релігійних громад на діяльність іноземних громадян з проповідування релігійних віровчень, виконання е, погоджень та видачу посвідки на тимчасове проживання іноземцям, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, е, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності, надає організаційно-методичну та консультативну допомогу е, структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства України про свободу совісті та релігійні е, організації. Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі регіону, готує і подає е, відповідні інформаційні матеріали голові обласної державної адміністрації, а також до е, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії. Сприяє на прохання місцевих релігійних організацій проведенню ними публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництво віруючих надає консультативну допомогу релігійним організаціям у застосуванні ними законодавства України про свободу совісті та релігійні організації, сприяє гармонізації міжконфесійних відносин, здійснює заходи для забезпечення гарантованого права громадян на свободу світогляду, створення віруючими умов і можливостей для е, сповідання їх релігії, об'єднання у релігійні громади, інші релігійні організації, запобігає будь-яким проявам проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих або віруючих інших віросповідань, зневажливого ставлення до почуттів громадян, розпалювання ворожнечі та ненависті на релігійному ґрунті, сприяє зміцненню взаємопорозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних питань, виключно на засадах законодавства, запобігає втручанню органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування об'єднань громадян у впроваджену відповідно до законодавства діяльність релігійних організацій, а також втручання релігійних організацій у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та інших релігійних організацій, сприяє участі місцевих релігійних організацій у міжнародних у міжнародних релігійних форумах, е, діловим контактам там із зарубіжними релігійними організаціями. Станом на 1 вересня 2015 року в області діє 944 релігійних організації, у тому числі 816 е, е, зареєстрували свої е, статути у Харківській обласній державної адміністрації. Згідно законодавству, ми реєструємо ну, як державна адміністрація статути тільки релігійних громад. Релігійні інші релігійні організації реєструються у у органу, що здійснює державну політику щодо релігії та церкви. В даному випадку на даний час це департамент у справах релігії і національності при е, Міністерстві культури. І так, у нас у е, Харківській області е, зареєстрували свої статути 816 релігійних організацій. До їх складу входять до всіх, е, я маю на увазі всі релігійні організації, от до їх складу входять 12 управлінь, духовних управлінь. Це Українська православна церква, Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, Українська греко-католицька церква, Євангельських християн-баптистів, християн віри Євангельської, об'єднання хасідів, Хабат Любавич, іудейських релігійних громад та організацій Харківського регіону. Е, Українська християнська Євангельської церкви, Римсько-католицької церкви, Об'єднаної церкви християн віри Євангельської, Божої церкви християн віри Євангельської України, один центр Української автокефальної православної церкви оновленої, 902 релігійні громади, у тому числі 774 зареєстрували статути в е, обласній державній адміністрації, 128 діють поза реєстрацією реєстрацію статутів. Згідно е, закону про свободу совісті і організації, релігійна організація, е, релігійна громада е, має право вести свою діяльність без реєстрації і навіть без повідомлення місцевих органів влади. 10 ем, 10 монастирів Е, на на території Харківської області, три е, Української православної церкви, шість е, Римсько-католицької церкви і один монастир Української греко-католицької церкви, дев'ять місій, одна Українська, Української православної церкви і Київського патріархату, одна Української автокефальної православної церкви, дві Римсько-католицької церкви, три християн, євангельських християн-баптистів одне міжконфесійне східне регіональне біблійське товариство, два братства Римсько-католицької церкви, вісім духовних навчальних закладів Української православної церкви, дві е, та <clears throat> Української автокефальної православної церкви один, е, євангельських християн-баптистів е, два. Е, християн віри Євангельської один, іудеї один, у тому числі е, два духов... Е, дві духовних семінарії Української православної церкви та Української автокефальної православної церкви. Протягом цього року в обласній державній адміністрації зареєстровано статути 13 релігійних громад. З них Ізюмської е, єпархії Української православної церкви 5, Української, е, Харківської єпархії Української православної церкви 2, Української, е, Харківської єпархії Української православної церкви Київського патріархату 2, нове покоління 2, Харківської Євангельської церкви, слово істини 1 і Харківської громади Дзен одна громада. Також в цьому році в обласній державній адміністрації зареєстровано нові редакції 11 статутів релігійних громад. Е, розподіл релігійних організацій між обласним центром і сільськими районами е, та містами е, обласного підпорядкування регіону виглядає наступним чином: 32,2% приходиться на місто Харків і 68,8 релігійних організацій знаходяться в районах і містах області. Найбільша кількість релігійних організацій зосереджена у Харківському 72 релігійні організації, Зміївському 44, Балаклійському 30 район, е, районах області. З міст обласного підпорядкування найбільша кількість релігійних організацій у містах Лозова, там 19 релігійних організацій, Куп'ян з 16. 16, Ізюм 14. У релігійних громадах області працює 1873 е, е, священнослужителя. У тому числі у нас є один митрополит Української православної церкви, е, два архієпископи, Українська православна церква, Українська автокефальна православна церква оновлена, єпископа 5, Українська православна церква Київського патріархату, Римська католицька церква, Українська греко-католицька церква і християн віри євангельської. Спеціальну духовну освіту мають усі священники Римсько-католицької церкви, і Української греко-католицької церкви, іудейських та мусульманських релігійних громад області. Понад 90% е, священників е, мають вищу освіту в Української православної церкві, 60% пастирів християн і віри євангельської, 40% присвятарів обласного обласного об'єднання євангельських християн баптистів більше керівників релігійних громад, новітніх релігійних рухів духовної освіти не мають е, зовсім. Вищу духовну освіту мають 89 священиків Української православної церкви, один е, Української православної церкви Київського патріархату. 14 е, римсько-католицької церкви, 3 імами, 44 присвітери обласних об'єднань, церков євангельських християн-баптистів та християн віри Євангельських та 5 рабинів. Середній вік духовенства області складає Українська православна церква 40-50 років, пресвітери та пастори християн, е, євангельських християн-баптистів Е, і християн віри євангельської е, 35-40 е, років, і новітні рухи 25-35 років. Станом на перше 01.15 е, е, року релігійні організації мають статут юридичної особи для молитовних цілей і використовують 244 е, культових споруди і 254 пристосованих приміщення. У регіоні з 92 року по 15 рік збудовано і введено в експлуатацію 163 культових та церковних споруди. За роки незалежності збудовано у містах і селищах 106 е, культових споруд, 56 у е, селах області. Е, станом на 01.01.15 року в області будуються 32 культові та церковні споруди. У містах та селищах будуються 15 культових споруд, 17 у селах області. Е, у 1991-2015 роках релігійним організаціям області повернуто у власність 27 культових і церковних споруд. У користування релігійних організ... у користування релігійним організаціям передано 90... 59 е, культових та церковних споруд державної форми власності. Процеси, які відбуваються в релігійному середовищі, наступні релігійна обстановка е, в області у 2015 році відзначається наступними тенденціями. Релігійна ситуація в області залишається стабільною та прогнозованою. Зберігається стан відсутності протиріч у відносинах державної влади і церкви та між окремими конфесіями. Це пов'язано з виваженою позицією керівництва облдержадміністрації, е, рівними ставленнями до всіх діючих конфесій і церкв е, дотриманням чинного законодавства. Е, завдяки виваженій позиції керівників релігійних організацій області останні залишаються поза політикою та не позиціонують себе прихильниками жодної з політичних партій. Не було зафіксовано випадків використання релігійного чинника в політичній боротьбі та риториці релігійних осередків політичних партій. Релігійні е, громади е, приділяють велику увагу тимчасово приміщеним особам, людям, що залишаються у зоні проведення АТО. Цим громадянам, окрім матеріальної допомоги, надається також душпастерська та психологічна допомога. Проводяться спільні молитви за Україну. Завдяки завдяки діяльності відділу, що здійснює держав, е, що е, щодо здійснення державної політики відносно релігійних організацій та церков, вдається е, нівелювати негативні наслідки виникаючих непорозумінь та зберігати ділові добрі стосунки з керівниками релігійних організацій, що в свою чергу сприяє прийняттю оптимальних рішень у межах чинного законодавства. Діяльність більшості релігійних організацій характеризується соціальною складовою та участю у громадському житті регіону. Практично всі релігійні е, організації. Е, е, задіяні в наданні гуманітарної допомоги дитячим та лікувальним закладам. Проводиться робота в закладах пенітенціарної системи щодо позбавлення е, алко, алко та наркозалежності. Приділяється увага роботі з дітьми та підлітками в основному у формі недільних шкіл та літніх оздоровчих таборів. З'явився новий напрям у соціальній діяльності релігійних громад. Релігійні громади регіону різних конфесій надають допомогу, як я вже казала, особам тимчасово переміщеним ем, з зони ем, проведення АТО. На багатьох релігійних громадах е, е, у спорудах. Е, молитовних будинках були обладнані кімнати для тимчасово проживаючих біженців. Їм надається гаряча їжа, взуття, одяг, засоби особистої гігієни, побутової хімії. Члени релігійних грабат збирали кошти, медикаменти. Крім матеріальної допомоги, людям надавалася допомога у працевлаштуванні, психологічна допомога. Діти переселенців влітку мали можливість відпочивати у таборах. відпочивати відпочинку, які організовували релігійні громади. Е, крім е, того, члени релігійних громад надають допомогу військовослужбовцям, що знаходяться у зоні проведення АТО, продукти харчування, медикаменти, одяг, взуття. Священнослужителі здійснюють душпастерську роботу, професійні психологи надають психологічну допомогу. Е, також волонтери релігійних громад надають допомогу у госпіталях, е, що е, проходять лікування, реабілітацію пораненим військовослужбовцям. До такої роботи залучена більшість християнських релігійних громад регіону. Відділом здійснюється е, програма інформаційного забезпечення реалізації державної політики відносно церкви та віруючих в області. Протягом 2015 року співробітниками е, е, відділу регулярно надається методична допомога працівникам місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики щодо релігії та церкви в регіоні. Керівництво відділу у справах релігії Харківської обласної державної адміністрації відвідує заходи, які організували релігійні е, громади, круглі столи, пастирські зустрічі, семінари тощо. Регулярно проводяться зустрічі з керівниками релігійних організацій області з метою недопущення проявів релігійної ворожнечі, надається роз'яснення щодо положень чинного законодавства стосовно державно-церковних відносин. В регіоні зареєстрували е, свої, е, в регіоні зареєстрували свої статути та діють 76 релігійних громад харизматичного напрямку. До їх складу входять незалежні релігійні громади християн віри Євангельської 30, е, християн повного, повного Євангелія 7, духовне управління церков євангельських християн України 5, релігійні громади харизматичного напрямку 23, духовне управління протестантської церкви України. України, е, Духовний центр е, нове покоління християнських церков е, України 9, християнські релігійні громади 2. При багатьох протестантських релігійних е, громадах, окрім традиційних недільних шкіл, е, діють молодіжні клуби. Молодь активно залучається до соціальної роботи церков, особливо щодо пропагування здорового е, способу життя, без вживання наркотиків, тютюну та алкоголю. При великих протестантських релігійних громадах діють численні е, гуртки за інтересами, вивчення наземних мов, комп'ютерної грамотності, домоведення, е, діють хорові та танцювальні колективи, лялькові колективи, драматичні театри, студія пантоміми, які регулярно виступають на різдвяні, пасхальні свята у будинках інтернатів та закладах пенітенціарної системи тощо. В області діє 25 релігійних громад національних меншин, які зареєстрували статути в облдержадміністрації. З них 9 іудейських релігійних громад, 9 релігійних громад е, мусульман, одна корейська баптистська церква, дві німецька євангельсько-лютеранські церкви, дві громади іудохристиян, одна вірменська польська церква, одна вірменська е, католицька церква, одна караїми. Для проведення богослужінь п'ять релігійних громад використовують типові культові споруди. Це храм Субарутюн, Вірменська апостольська церква, хоральна синагога, релігійна громада ортодоксального юдаїзму, Кенаса, релігійна громада Хараїнів, Соборна мечеть, релігійна громада мусульман сунітського толку, мечеть мусульманської релігійної громади е, Імам Алі. Одна мусульманська е, релігійна громада та релігійна громада Німецької Євангельсько-лютеранської церкви проводять молитовні зібрання у пристосованих приміщеннях. 19 е, громад проводять служіння в орендованих приміщеннях. Крім крім того, в місті Харкові з 2008 року діє буддийський комплекс Пагада Чуклам Харків, буддийська е, громада Аджита. Релігійна громада переважно складається з особ в'єтнамської е, в'єтнамської національності. Релігійні організації здійснюють міжнародні зв'язки і контакти відповідно до статті 24 закону України про свободу совісті та релігійні організації. Частина 4 статті 24 е, цього закону. Е, регламентує порядок здійснення релігійної діяльності в Україні іноземцями. Е, в ній е, говориться, що священнослужителі, релігійні проповідники, наставники, інші представники зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, можуть займатися проповідуванням релігійних вчень, виконанням релігійних обрядів і іншою канонічною діяльністю лише в тих релігійних організаціях за запрошенням запрошенням яких вони прибули, і за офіційним погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту відповідної релігійної організації. На території Харківської області погодження запрошень іноземцям іноземним священнослужителям здійснює відділ у справах релігії відповідно до свого положення. Е, також відділ погоджує видачу посвідки на тимчасове проживання в Україні та продовження строку посвідки дії іноземним священнослужителям і представникам зарубіжних релігійних центрів, які прибули в Україну на тривалий час і в'їхали в Україну з відповідною візою. Представники зарубіжних церков та релігійних центрів здійснюють свою діяльність в 25 релігійних громадах області. Е, е, це 3%. 3,3% від загальної чисельності релігійних громад. Іноземні місіонери та проповідники протягом останніх років не порушували законодавства України у сфері релігії. Обласна державна адміністрація та відділ у справах релігії обласної державної адміністрації активно залучають керівників обласних державних управлінь, об'єднань найбільш е, найбільших громад до участі у заходах обласної державної адміністрації, присвячених присвячених річницям різних подій, державним святам тощо. Так, керівництво релігійних організацій області протягом року бере участь в урочистостях, е, присвячених Дню Соборності України, Дню Конституції України, Дню Державного прапора, Дню Незалежності України, Дню е, Скорботи, Національному Шевченківському дню, річниці визволення України, е, міста Харкова від фашистських загарбників, вшануванню пам'яті жертв голодомору в Україні тощо. Духовенство області на відзначення скорботи складноботних для Харківської області та України подій бере участь у покладанні квітів до пам'ятників на меморіалах, братських могилах, здійснює по загиблих у молитовних будинках і храмах на меморіалах під час проведення урочистих заходів. На відзначення святкових подій духовенства області бере участь у покладенні квітів до пам'ятників, бере участь в урочистих засіданнях, присвячених річницям е, знаменних подій, служить літургії за процвітання українського народу е, та України. В свою чергу керівництво обласної державної адміністрації бере активну участь у і відвідує храми і молитовні будинки на найбільш е, релігій, найбільш релігійні свята з нагоди відкриття та свячення новозбудованих чи е, відреставрованих культових споруд. Крім того, протягом року керівництво обдержадміністрації облдержадміністрації е, має е, зустрічі з представниками релігійних організацій різних конфесій для вирішення актуальних питань. Керівники релігійних організацій області позитивно сприймають державну політику у сфері свободи совісті, позитивно оцінюють діяльність як керівництва держави, так і керівництва обласної державної адміністрації. І е, в заключенні я хочу сказати, що у нас у Харківській області е, склалася дуже спокійна релігійна е, обстановка. Е, м, Релігійні керівники релігійних організацій е, дуже толерантно відносяться один до одного. І е, міжконфесійні е, якісь непорозуміння на даний час у нас відсутні. Будь ласка, запитання. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, а деятельность э, разных религиозных сект тоже в вашем? Если мы будем говорить в законодательном поле, то э, понятие секта вообще отсутствует. Вот, а ее нет. Э, Религиозные, э, я как уже сказала, что в законе о свободе совести религиозных организаций предусмотрена э, такая норма, что религиозная организация, э, религиозная община, то есть люди, которые собрались исповедовать какие-то свои религиозные уподобания, так скажем, они имеют право не только не регистрировать свой устав и не регистрироваться как юрлицо, а и вообще не сообщать о своем появлении органам местного даже самоуправления. И они имеют право действовать. И наш закон, в принципе, вот мы общались, общаемся, вернее, с людьми, которые приезжают иностранцами, и они считают, что наш закон, закон Украины о свободе совести религиозных организаций самый демократичный, который только может быть. Мы этим гордимся. Но, тем не менее, в, в общении священников, когда они говорят о других религиях, они говорят «сектанты». Это фраза присутствует ну, это же у них присутствует, а я на данный момент государственный служащий, поэтому в моей риторике. 900 организаций религиозных зарегистрированных э, вообще есть. Уставы подали 800 с чем правильно? Да. Порядка органи... 100 э, действуют без устава. Значит, э, без устава действует порядка где-то 180 религиозных общин, которые, ну вот по этому закону они ничего не нарушают, они имеют право действовать, но все равно, как бы там ни было, они попадают э, поле наше, так скажем, внимания, и э, где-то мы пересекаемся, мы о них слышим, мы о них знаем. И я э, сказала, что мы посещаем пасторские, мы посещаем круглые столы и так далее и тому подобное. Они все-таки взаимодействуют э, с руководителями зарегистрированных религиозных общин, они общаются, и таким образом мы потихонечку пытаемся им объяснить, закон... во-первых, законодательство, а во-вторых, внушить им э, то, что нам удалось создать, вот ту толерантную вот обстановку, толерантное отношение друг к другу. И, в принципе, у нас никаких проблем с этим пока нет, слава богу. Пока, потому что все может быть. А вот такой момент. Ну, не секрет, что под видом каких-то религиозных общин иногда действуют э, какие-то мошенники. И так как они не обязаны регистрировать свою религиозную общину, эм, проводите ли вы какой-то контроль, когда ну, чтобы не допускать случаев Ну, во-первых, э, мошенники могут действовать и не только э, под видом религиозных общин, а мошенники, они потому и мошенники. Э, понимаете, а мошенничеством и всякого рода, так скажем, нарушений законодательства у нас есть правоохранительные органы, которые этим занимаются. Поэтому, понимаете, мы не ясновидящие, мы не можем заранее влезть в голову человека и знать, что он делает. То есть, получается, в принципе, организация может быть любая, а главное, что ну, ей нельзя подавать устав. Еще раз. Устав, э, религиозная община не обязательно должна подавать устав. Э, религиозная, религи, э, религиозные общины, в отличие от всех других видов объединений граждан и других организаций, имеют двойную регистрацию на данный момент. Они регистрируют устав и затем они регистрируются как юридическое лицо у государственного регистратора. А, и делают это они по а, собственному желанию. Они могут зарегистрировать и стать юридическим лицом, а могут просто собираться и э, исповедовать свою религию, э, ради которой они собрались. Но в этом случае они не имеют права приглашать иностран... зарубежных э, проповедников, они не могут снимать там помещения и так далее и тому подобное. То есть они лишаются всех этих привилегий сам поток приглашения вот этих э, религиозных вы контролируете? Мы не контролируем, как я говорила, э, в законе о свободе совести религиозных организаций, 24 статья, мы согласовываем э, каноническую деятельность вот этих священников в общинах, которые их приглашают и которые зарегистрировали свои уставы в областной государственной администрации. Хорошо, если приглашенный проповедник идет антиукраинскую про пропаганду? Каким образом вы на это можете повлиять и пресечь? Ну, во-первых, не только мы, у нас есть еще правоохранительные органы, органы, которые следят. Э, ну, это вы сказали. <laughs> У нас много организаций, которые извините, это вам такие сведения. Мне, у меня таких сведений напрямую нет. Я подчиняюсь э, э председателю Харьковской областной <laughs> государственной администрации, и другим лицам я не подчиняюсь. Поэтому прямой связи я, честно, откровенно говоря, не прослеживаю. А вот, и э, как? Во-первых, понимаете, ну, для нас и, в общем, для нашего отдела, для меня основной критерий. Мы встречаемся с этими людьми, которые приезжают в общины. Как правило, это люди повторяющиеся, они приезжают несколько э, лет подряд. И мы смотрим на этого человека, а постольку, поскольку, в общем-то, отдел наш существует, Татьяна Ивановна, сколько? 43 -го года, у Татьяны Ивановны, у меня уже вот э, с 96 -го года я занимаюсь вопросами религии. У нас, в принципе, как глаз уже э, видит. Или это мошенник приехал, или это приехал человек, который э, действительно, ну что-то может, чем-то может поделиться наработанным, чем-то духовным. Вот. Поэтому у нас помимо вот, эм, э, так скажем, подхода э, документального, у нас еще есть вот такой подход, когда мы разговариваем с ними, рассказываем о нас, спрашиваем о них и пытаемся человека вот опять-таки вовлечь вот ту, эм, тот климат, ту среду, которую мы у себя в Харьковской области сделали. Как относится отдел по делам религии к э, явно враждебной пропаганде, ведущейся московским патриархом? Ну, во-первых, он никак не относится. <laughs> Мы работаем в э, законодательном поле. Э, понимаете, когда мне говорят конкретно о том, что это происходит, мы ведем работу, разговариваем со священниками, разбираемся. Если будут иметь факты э, действительно того, что вы сказали, то тогда здесь подключаются опять-таки другие органы. Это вне Э, компетенции отдела по делам религий, а наше отдело понять, что действительно делал человек, и если действительно есть нарушения, тогда этими нарушениями, и, кстати, и классифицированием э, нарушения это или нет, и как его классифицировать, будут заниматься органы, которые, в компетенцию которых это есть если в, в течение молитвы священник Московского патриархата упоминает, что давайте помолимся за Новороссию, соответственно, это является нарушением. И любой гражданин, который услышал это, должен вам об этом сообщить, правильно? Ну, нам, э, я знаю, милиции, если какие-то будут нарушения, то, в принципе, любой гражданин вправе э, обратиться, сказать об этом. Но таких мне таких, о а таких э, неизвестно. Факты есть, но сам почему-то об этом не говорим. Хорошо. Скажите, в любой молитве, которую проводит Московский патриархат, упоминается имя патриарха, который ведет эту украинскую деятельность и антирекрутскую пропаганду в каждой молитве. Это является нарушением? Э, понимаете, э, я сказала, Э, когда рассказывала о обстановке э, религиозной у нас в регионе, я говорила о том, что мы не вмешиваемся в именно религиозную деятельность. А в данном случае упоминание – это есть именно религиозная деятельность. По их канонам они упоминают не человека, который что-либо сделал, они упоминают должность, которая в канонических э, и организационных вопросах является вот по их структуре главным. И здесь нужно все перекраивать изначально, и ну, в данном случае мы ничего не сможем здесь сделать. Ну, Извините, э, время то, когда был уполномоченный по делам религии и, как вы говорите, был напрямую подчинен тогда КГБ, да, давным-давно прошла. Мы сотрудничаем, мы помогаем, мы с церквями, понимаете, помогаем им адаптироваться в законодательном поле и являемся как бы связующим, э, ну не как бы, а связующим звеном между религиозными организациями и властью. И понима, помогаем понимать, э, э, как эм, помогаем им понять друг друга. Потому что в каждой религиозной организации есть свои какие-то канонические вопросы, свои какие-то э, постулаты, которые, в общем-то, просто так, э, ну как, человеку пришедшему невозможно понять. А мы пытаемся вот адаптировать и им рассказать, что можно делать, ну, очень мягко и дружественно, э, по-дружески, а не невелено. Ну, вы знаете, мой, мой принцип не, наказать, не подловить и наказать, а рассказать изначально и предупредить. И понимаете, когда вы э, человеку совершенно искренне рассказываете, что вот это так, так и так, то человек, глядя вам в глаза, не сможет пойти и сделать э, ну, какие-то действия, которые, за которые потом вам будет стыдно за этого человека. Ну, во всяком случае, мы строим свои отношения именно так. Вы имеете возможность э, воздействовать, например, ну, то есть закрывать какие-то организации? Согласно законодательству, э, закрыть религиозные организации имеет право суд или сама организация. Хорошо, вы можете подать суд на закрытие? Можем. Это ваша это э, в том числе и в нашей компетенции, но, э, опять-таки, есть закон о свободе совести религиозных организаций, который регламентирует, за что может быть закрыта религиозная организация. И если такие факты будут, но, слава богу, у нас еще на нашей э, практике еще такого не было ну, закрыть религиозную организацию ту, по решению суда. Ту, которая зарегистрирована у вас да. Подала типа устав. Да, и, конечно, конечно. Существующие организации, не подавшие устав. А их нет. Как нет? Потому что было 180. Нет, я имею в виду как юридическое э, ну, хорошо, вот если лицо. Нечего, да? Нечего, да. Ну, а как-то запретить ну, людей. Получается, двойное, ну, то есть 180 организаций, которые действуют совершенно без устава, они есть. Нет, вы все больше... Подождите, давайте мы остановимся... Давайте остановимся на одной цифре, 128, а то он у вас каждый раз все больше и больше растет. 128, хорошо. 128. Но я же вам еще раз говорю о том, что для этого существуют еще правоохранительные органы, смотря в чем она нарушает. Если там совершаются ритуалы там, по убийству человека, вы же понимаете, что это уже действует Уголовный кодекс, такого нет. Я, к примеру, говорю, не пугайтесь, пожалуйста. Там, там уже действует, <laughs> там уже действуют э, структуры, которые призваны, понимаете? То есть, во-первых, нужно знать, в чем это нарушение – а потом уже мы можем говорить о том, э, когда мы вступаем. Есть, грубо говоря, вы действуете сугубо по обращению граждан. Самостоятельно вы не имеете возможности инспектировать и контролировать процесс. Ну, вы же не можете 128 организаций, это полгода просто ходить по ним покажем. Ну, понимаете, мы, э, в общем-то, с ними взаимодействуем, опять-таки, я же вам еще раз говорю, что мы посещаем те э, ну, семинары, круглые столы, пасторские встречи. И так или иначе мы хотя бы один-два раза встречаемся с руководителями этих общин. Раз. Во-вторых, они к нам достаточно часто приходят. А, дальше мы знаем, что, э, пользуемся телефонами, созваниваемся, спрашиваем, как у вас, что. То есть мы постоянно с ними общаемся. Хорошо, такой вопрос. Если приезжает проповедник, да? Угу. Он не говорит, он в каком конфессии приезжает, он просто приезжает. И приглашает э, слушателей на какую-то бесплатную проповедь, или там за деньги, неважно. Вы как отреагируете? Он не, не афиширует свою, свою принадлежность. Так, давайте тогда мы с вами уточним. Какой проповедник? Зарубежный, зарубежный. или зарубежный? Значит, э, если он приезжает никуда, то он уже нарушает законодательство Украины. Ну, ну, Тогда как я могу, <laughs> как мы можем говорить, что он проповедник, если он артист? Ну, тема выступления – это проповедь некой там, религиозной организации. Если это проповедь, действительно, то он уже нарушает законодательство Украины. И этим должны заниматься эм, службы, которые открыли ему визу. И получается, что он нарушает визовый режим, если он приехал, допустим, э, в Украину для того, чтобы просто как э, ну, там, на экскурсию, я знаю, еще как-то, а занимается религиозной деятельностью, о которой он не заявлял, он нарушает уже режим. И этим занимаются уже Хорошо, службы, вот которые... Существуют так называемые ретриты э, буддийских организаций. Просветленных, да, неких, там, прежде призывающих Запада и Западной Европы, достаточно обеспеченных. просветленных лю- людей. Вот они организуют там двух-трехдневные ретриты, приглашают людей. Я-то, конечно, не регистрируюсь. Нет, у нас есть буддистские организации, которые э, ретриты э, устраивают, и э, когда они приглашают зарубежных своих учителей, они у нас получают разрешение. Или они приглашают их, допустим, по всей Украине, получ... приглашение согласовывает центр, а мы согласовываем только деятельность их в данной общине. А насколько мошенник или не мошенник, это уже удивляют те, кто приходит на... Ну, э, понимаете, ну, в вопросах религии определить, понимаете, мошенник, не мошенник, как-то критериев очень э, мало. Но законодательство Украины говорит о том, что если этот человек своими действиями причинил вред здоровью там, и так далее людей, тогда уже действует уголовная статья. У меня вот в чем вопрос. Пожалуйста. Если происходит нарушение, связанное с жизнью. С... Уголовная статья вот. предусмотрена. Тогда ваша зона ответственности какая? В принципе, ну, взаимодействие, каждая организация сама по себе может действовать по своему уставу, по своим канонам, которые есть в этой организации. Любое нарушение – это уголовный кодекс. Ваше Нет, не любое нарушение. А я же вам говорю, что если э, действительно происходят э, такие вещи, когда причинен, причинено э, вред здоровью людей, тогда это будет уголовная э, ответственность за это. Но я вам говорю, что у нас такого еще не было, потому что мы очень тщательно подходим и знакомимся с этими людьми, и изучаем их деятельность, и в том числе и в интернете, и смотрим отзывы, и, и, и. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня. Счастливо.